Բարև ձեզ։ Ուրեմն անցյալ անգամ մենք տեսանք ինչպես կարելի է ստեղծել HTTP server օգտագործելով Node.js-ի HTTP module-ը։ Եկեք շուտ մի հատ վերհիշենք, որպեսզի շարունակենք այսօրվա ուրեմն թեման։ Ուրեմն նախ եւ առաջ քաշում ենք create server HTTP module-ից, դա բարձ է։ Հետո իրեն կանչում ենք, որպեսզի ստեղծենք նոր server, փոխանցելով իրեն մի հատ ֆունկցիա, որ, որը կընդունի երկու օբյեկտներ, request եւ response, request-ը դա նկարագրում է խնդրանքը, response-ը դա օբյեկտ է, որի միջոցով մենք կարող ենք ուղարկենք պատասխան։ Այս պարագայում մենք ուղարկում ենք մի շատ բարձ պատասխան, որը որի մեջ կա text hello world, եւ header-ի մեջ, այսինքն մենք ավելացնում ենք ինֆորմացիա, որը նկարագրում է ստատուսը մեր պատասխանի, 200 նշանակում է ամեն ինչ լավ է, Եվ content type, որը նշանակում որը նկարագրում է ինչ տիպի content ենք մենք վերադարձնում այս բaragայում, քանի որ սովորական text է, content type-ը կլինի text/plain։ Հիմա որպեսզի աշխատացնենք մեր ստեղծած server-ը, մենք իրեն ասում ենք server.listen։ Listen նշանակում է լսիր։ լսիր Այսինքն մենք իրեն խնդրում ենք, որ ինքը ուշադրություն դարձնի այս սպորտին։ Միտքը նրանում է, որ երբ որ ինչ որ փաթեթ ինտերնետից գա եւ հայտնվի մեր համբյուտերի մեջ, մեր համբյուտերը ուսումնասիրելով հղված սպորտը կուղարկի իրեն կոնկրետ դեպի այս սերվերին եւ ոչ թե դեպի ուրիշ ծրագիր, որը կարող է հայտնվի մեր համբյուտերի վրա։ Okay, դե սա ամենապարզ սերվերն է, բայց մի քիչ անհետաքրքիր սերվեր է, որտեղ ինքը կապ չունի ինչ է խնդրանքը, ինքը միշտ վերադասնում է hello world։ Նենց որ մենք խոսացինք, որ կարելի է ուրեմն ավելացնել այսպես ասած routing։ Օրինակ մենք կարող ենք if if statement-ներ ավելացնենք, որպեսզի ստուգենք, որ ըստ ինչ որ մի խնդրանքի, եթե խնդրանքը բռնում է ինչ որ մի պայմանի, ապա այդ ժամանակ ուղարկենք ինչ որ կոնկրետ պատասխան մենք նաև տեսանք, որ նույնպես մենք կարող ենք նաև ուղարկենք JSON։ Օրինակ, այս օրինակում մենք ուղարկում ենք սովորական text, այս օրինակում մենք ուղարկում ենք JSON։ Ինչպես շատ բարձ, ընդհանրապես content type-ում մենք ասում ենք, որ պետք է ուղարկենք JSON, իսկ այսպես ասած mime type-ը, այսինքն այդ type-ը, որ նկարագրում է content-ին, application/json է, եւ իհարկե ուղարկում ենք հետ ոչ թե սովորական text, այլ string of JSON stringified text, չէ՞, որը parse է կարծում եմ։ Ամ մենք նաև նույնպես իմիջալոց կարող ենք վերադարձնենք error, հա, եթե ինչ որ բան չի բռնում։ Օրինակ այս բaragայում միտքը նրանում է, որ մենք ունենք այս օրենքը, հա, այս պայմանը, եթե այդ պայմանն է բռնում, վերադարձնում ենք hello world, եթե այս պայմանն է բռնում, մենք վերադարձնում ենք այս ինֆորմացիան, այս JSON-ը, բայց else-ում Եվ այսինքն եթե մենք ոչ մի մեր տրված պայմաններին չի բռնում, մենք վերադարձնում ենք մի փաթեթ, որի status code-ը 404 է, որը error է, որը խնդիր է դա նշանակում է, որ ինչ որ բան սխալ է գնացել։ Այսինքն ինչ որ խնդրանք է մեզ եկել, որին մենք չենք կարող մատուցենք։ Հետևաբար մենք ուղարկենք 404 եւ մի քիչ ինֆորմացիա, որտեղ որ կարող ենք գրենք ինչն է խնդիրը։ Այս պարագայում գրում ենք data not found, հա, այն ինֆորմացիան, որ դուք ուզում եք, մենք չունենք, չենք գտել նենց որ եկեք սա մի քիչ փոքրացնեմ, ահա, կարծում եմ այս քանը բավականին པարզ է, չէ՞։ Okay, դե եկեք միած սա աշխատացնենք ու տեսնենք ինչպես է աշխատում։ Աշխատացնում ենք հետևյալ ձևով, գրում ենք node եւ այս ֆայլի անունը եւ խնդրեմ node-ը ուրեմն աշխատացնում է իրեն եւ մենք կարող ենք ուրեմն ստեղ գանք, գնանք localhost 3001 եւ ստեղ կտեսնենք data not found։ Ինչու data not found, որովհետեւ parzվում է, որ ուրեմն եթե մենք ստեղ ինչ որ ոչ մի բան չենք գրում, ինքը որպես default այս URL-ը դառնում է ուղակի slash, այսինքն դադարք, հա, մենակ slash-ը։ Բայց մենք չունենք ինչ որ օրենք, որը համընկվում է slash-ին, չէ, ուղղակի այդ գծիկին։ Մենք ունենք օրենք hello-ի համար եւ bye-ի համար։ Նենց որ եթե ստեղ գրենք օրինակ /hello, ինչպես տեսնում եք, մենք կստանանք hello world, եթե ստեղ գրենք bye, ինչպես տեսնում եք, ստեղ կստանանք այդ JSON-ը, հա, այ այս ուղարկած JSON-ը, չէ՞։ Բայց գիտեք ինչ, եկեք մի հատ էլ route ավելացնենք, որպեսզի այս ստանդարտ, եթե ինչ որ ոչ մի բան չգրվի, դրան էլ պատասխան գա։ Դրա համար մենք ընդհանրապես պետք է ավելացնենք մի հատ էլ route, որը կստուգի հենց slash-ին։ Ահա, խնդրեմ, այստեղ։ Այսինքն, ստեղ ասում ենք, եթե route-ը կամ այդ path-ը, հա, այդ որ վերջում գրվում է, ուրեմն այստեղ որ գրվում է այս այստեղ եթե slash-ը, այսինքն դադարք է, ապա այդ ժամանակ եկեք ուղարկենք welcome to my website, բարի գալուստ իմ կայքը, հա, ինչ որ տես մի բան։ Ամ հենց որ հիմա եթե refresh անենք, ելի գրված է data not found։ Ինչու՞։ Շատ բարձ, որտեվ մենք մոռացանք restart անել մեր server-ը։ Մենք պետք է ուրեմն իրեն անջատենք, հիմա նորեն միացնենք, որպեսզի այս նոր թարմ կոդը ոնց որ աշխատի։ Այ հիմա եթե մենք refresh տանք, խնդրեմ գրած է welcome to my website, չէ՞։ Ամ Հիմա եկեք միջև առաջ գնալը, միջև շարնակելը, եկեք լուծենք այս խնդիրը։ Լավ կլիներ, որ լիներ ինչ-որ մի ծրագիր, որը ավտոմատիկ սա կաներ, այսինքն ավտոմատիկ ուշադրություն կդարձներ այս ֆայլերին ու երբ որ մենք այս ֆայլերի կոդը փոխենք, ինքը ավտոմատիկ հին սերվերը ոնց որ stop կտար եւ այդ նոր այդ harm կոդը նորից կաշխատացներ։ Չէ, լավ կլիներ տենց բան լիներ բաժում է կա, ու ինքը կոչվում է node man։ Հենց որ եկեք այդ node man-ին ավելացնենք մեր պրոյեկտին։ Ինչպես ենք իրեն ավելացնում։ Գրում ենք npm install պրոյեկտի անունը node man եւ ստեղ մենք կգրենք dash dash save dash dev։ Ինչու, հեսա բացատրեմ։ Ուրեմն երբ որ մենք հեսա ավելացնենք այս փաթեթը մեր պրոյեկտին, այս փաթեթը նաև գտնվի մի հատ ցուցակի մեջ, մեր package.json-ի մեջ, ահա, այս է։ Տեսնում եք։ Այս ցուցակը նկարագրում է բոլոր այն պրոյեկտներին, որոնք որ օգտագործում ենք մենք development-ի ընթացքում, այսինքն կոդ գրելու ընթացքում, հա։ Կա նաև մի հատ էլ ցուցակ, որը ապագայում կտեսնենք, որը ընդհանրապես կոչվում է hence dependencies, um, որը կնկարագրի բոլոր այն պրոյեկտները, որոնք որ ոնց որ մեր կոդն է օգտագործում, հա ապագայում մենք կտեսնենք այդ օրինակները, բայց այս պարագայում, okay, մենք ավելացրեցինք node-մանին, բայց ուր է node-մանը։ Ինքը հայտնվել է այս node module-ի մեջ։ Եկեք բացենք իրեն։ Wow, այս ինչքան պրոյեկտներ կան։ Ինչու։ Մենք ընդհանրապես node-ման node-ման ավելացրեցինք։ Ինչի, ինչի ենք տեսնում այսքան բազմաթիվ պրոյեկտներ որովհետև Node-ը ինքը ունի dependency-ներ ուրիշ պրոյեկտներին վրա, այսինքն ինքը օգտագործում է ուրիշ պրոյեկտներին, որոնք որ օգտագործում են ուրիշ պրոյեկտներին, որոնք որ միգուցե նաև օգտագործում են ուրիշ պրոյեկտներին։ Եվ բոլոր այդ պրոյեկտները պետք է հայտնվեն մեր Node module-ի մեջ, որպեսզի մենք Node-ն օգտագործենք։ Հետևաբար մեր Node module-ը տենց լցվեց լիքը տարբեր տենց պրոյեկտներով լավ, օքեյ, ուրեմն մենք ունենք Node-mon-ին, դե եկեք փորձենք իրեն աշխատացնել, այնց որ գրենք նույնպես ինչպես որ մենք գրում ենք node index.js, չէ, եկեք դե օգտագործենք node man index.js, տեսնենք աշխատի, թե չէ, չաշխատեց, ինչու, որտև մեր command line interface-ը չգիտի node man-ը ինչ է, ինքը չգիտի, որ տենց ծրագիր կա, ինքը ընդամեն է ինչ-որ կոդ է, որ մենք կաշեցինք և կցեցինք այս պապկայի մեջ, չէ, բա ոնց անենք, հետևյալ ձևով, նայք, Ուրեմն բացում եք մեր package.json-ը եւ տեսնում եք իր մեջ կա scripts։ Տեսնում եք դա։ Ուրեմն script as test-ը եկեք ջնջենք, ասում ես պետք չի։ Ստեղ եկեք գրենք dev, որևէ անուն եք տալիս, մի հատ script-ի։ Script-ը ինչ է։ Ինքը ինչ որ հրաման է, որը կկատարվի ապագայում։ Իսկ ինչ հրաման ենք ուզում որ կատարվի։ Հետևյալը node man index.js Okay։ Հիմա որպեսի այս script-ը մենք աշխատացնենք, մենք անենք հետևյալը npm run, այսինքն npm-ին ասում ենք, որ ինքը աշխատացնի dev, dev այս անունն է, okay? Այ հիմա եթե սա աշխատացնենք, տեսնեք ինչ կլինի։ Հմ, աշխատում է։ Ինչ է կատարվում ստեղ։ Մենք քանի որ node mon-ին ոնց որ կանչում ենք npm-ի միջոցով, npm-ը, քանի որ ինքն է install անել ստեղծել այս node module-ը եւ ավելացրել իր մեջ, ինքը գիտի, որ օ, մի րոպե, մի հատ ստուգեմ այս node module-ի մեջ, մեջ գտնեմ ու ու գտնում է ու ասում է հա էլի մեջը node node-ման կա եւ իրեն աշխատացնում է okay այսինքն մենք npm-ի միջոցով կարող ենք node-մանին աշխատացնենք էլի եմ ասում ընդհանրապես գրում ենք npm run եւ dev Իմիջալոց ստեղ կարելի է լիքը տարբեր հրամաններ ավելացնել, ես ուղղակի կոնկրետ այս հրամանն եմ ավելացրել, ապագայում կարող ենք ուրիշ տարբերակներն էլ ուսումնասիրել։ Okay, հիմա մեր նոթմանը աշխատում է։ Հիմա եկեք տեսնենք իրոք անում է այն գործը, որ մենք ուզում ենք, թե չէ։ Եկեք փոխենք welcome to my website, եկեք ավելացնենք այս նշանները վերջում եւ տեսնենք, եթե մենք հիմա refresh անենք, ստեղ կաշխատի թե չէ։ Խնդրեմ, աշխատեց, տեսակ։ Մենք կոդը փոխեցինք եւ ընդհանրապես refresh արեցինք եւ թարմ կոդը արդեն աշխատում է։ Շատ լավ։ Okay, այ հիմա եկեք անցնենք առաջ, այս ինչացնենք, որ կոդին ուսումնասիրենք։ Հիմա Իհարկե, այս մի քիչ անհետաքրքիր կայք է, չէ՞։ Ընդհանրապես ստեղ ուղարկել տեքստ մի քիչ անհետաքրքիր է։ Մենք պետք է ուղարկենք HTML ֆայլեր, չէ՞։ Okay, դա դե եկեք ստեղծենք։ Դա դե եկեք ստեղծենք մի հատ new folder, նոր պապկա, որի մեջ որը գրենք public եւ իր մեջ դնենք մի հատ index.html index.html Okay, եկեք ուղղակի մի քիչ HTML մեջ ավելացնենք, ինչ որ ստեղ գրենք h1 Armenia rocks։ Okay։ Հիմա ինչպես կարող ենք մենք այս ֆայլը ուղարկենք կլիենտին, չէ՞, ինչպես։ Դե եկեք սենց անենք, slash-ի ժամանակ ոչ թե ուղարկենք welcome to my website, այլ ուղարկենք այդ ֆայլը։ Ինչպես։ Հետևյալ ձևով։ Նու նախ եւ առաջ եկեք այս մասը փակենք։ Դե 200 կլինի պատասխանը, որովհետև ամեն ինչ լավ կլինի, բայց ինչ ուղարկենք որպես content type։ Եկեք ուրեմն նայեք, եթե մենք search տանք common mime types, եթե Google-ում ընդամենը գրեք common mime types, այսպես ու մտնեք այս առաջին բանի մեջ, ինքը տենց ցուցակ է տալիս տարբեր ֆայլերի եւ իրենց այսպես ասած mime type-երի։ Այսինքն եթե ստեղ search անենք .html, այսա .html, իր mime type-ը text/html է, հենց որ դա copy կանենք եւ կդնենք այստեղ։ Okay։ Իսկ հիմա ստեղ ոնց ուղարկենք այդ ֆայլը։ Նայեք ոնց ենք անում։ Դրա համար մեզ ուրեմն պետք է օգտագործել fs module-ը։ Հիշում եք fs module-ը մեզ հնարավորություն է տալիս ֆայլ համակարգի հետ շփվել։ Դենց որ մենք անենք ստեղ ուրեմն import fs from fs։ Հիմա նայեք ինչ ենք անում։ Անում ենք fs.create read stream եւ փոխանցում ենք path-ը դեպի այն file-ը, որ մենք ուզում ենք կարդանք։ Ինչ է անում create read stream-ը։ Stream նշանակում է հոսք։ Այսինքն, այսինքն մենք ստեղծում ենք ինֆորմացիայի հոսք այդ file-ից, okay? Այսինքն մեզ բիտեր են հեսա գալու որպես հոսք։ Հեսա կտեսնենք։ Ուրեմն ստեղ մեզ պետք է path, բայց ինչ path, նու path դեպի այս file-ը, չէ՞, որ մենք ուզում ենք կարդանք։ Բայց մեզ պետք է տալ absolute path իրեն, absolute path։ Ինչպես կարող ենք դա անենք։ Նայեք, դրա համար մենք օգտագործենք ուրեմն path module-ը, import path from path։ Եվ ստեղ կանենք հետևելը. path.resolve եւ ստեղ կգրենք public/index.html։ Ինչ կանի path.resolve-ը։ Path.resolve-ը կգտնի ճանապարհը կամ path-ը դեպի հիմիկվա պապկան, եւ այդ ճանապարհը կկպցնի այս path-ի հետ։ Հետևաբար մենք կստանանք ընդհանուր path-ը կամ absolute path-ը դեպի մեր index.html ֆայլին։ Okay, ուրեմն սա մեզ կվերադարձնի այդ հոսքը։ Հիմա, երբ որ պատկերացեք ջուր է գալիս ինչ-որ մի տեղից, չէ՞, այդ հոսում ասես ջուրը։ Մեզ ինչ-որ խողովակ է պետք, որպեսզի այդ ջուրը հղենք դեպի ինչ-որ ճիշտ ճանապարհ։ Ճիշտ է։ Խողովակ անգլերենում նշանակում է pipe Այսինքն մենք մեզ մեր այս ջուրը, այս հոսքը բիտերի ինֆորմացիայի, որ մենք ստանում ենք այս ֆայլից, պետք է dot pipe անենք, okay, խողովակով հղենք դեպի response։ Okay, այսինքն ինչ է ստացվում, որ այս սրանով մենք ստեղծեցինք հոսք, ինֆորմացիայի բիտերի հոսք, այս ֆայլից հղված դեպի այս ֆայլը եւ դա ուրեմն օգտագործելով pipe կամ խողովակ հղեցինք դեպի response object, որը հիմա այդ ինֆորմացիան կվեսնի եւ կուղարկի կլիենտին։ Հիմա տեսնենք սա կաշխատի թե չէ։ Հիմա եթե մենք վերադառնանք ստեղ, refresh տանք, խնդրեմ, տեսանք Armenia rocks եւ այո, մենք ստացանք այս HTML-ը։ Հա, այդ ֆայլը այսինքն կարդացինք եւ ուղարկեցինք կլիենտին լավ, բայց մի քիչ անհետաքրքիր է, եկեք մի քիչ CSS ավելացնենք okay նենց որ եկեք այս index uh, ուրա index.html-ը, ստեղ պետք է մի քիչ CSS ավելացնենք, նենց որ նու նախևա չեկեք ստեղծենք մի հատ CSS file, style.css, ինչու՞ չէ, ստեղ եկեք մի հատ սովորական style դնենք, չգիտեմ body image, եկեք գույնը ամեն ինչի դարձնենք կարմիր, հա, բոլոր տեքստի դարձնենք կարմիր։ Հիմա ստեղ մենք կհղենք դեպի իրեն link rel style sheet href-ը կլինի ուրեմն այդ style CSS-ը։ Ահա, այդքան բան։ Հիմա եկեք տեսնենք աշխատի սա, թե չէ։ Ուրեմն սա refresh ենք տալիս։ Օ, ստեղ ունենք մի հատ կարմիր 404։ Ինչու՞։ Ինչու ունենք կարմիր 404, որովհետև ստեղ մենք չունենք օրենք, որը բռնում է style CSS-ին չէ։ Հենց որ մենք պետք է մի հատ էլ ավելացնենք ստեղ, հենց որ պետք է անենք մի հատ մի րոպե, մի հատ sense մի բան, else boop Եվ հիմա պետք է անել /style.css.css եւ այդ ժամանակ ուրեմն մենք ուղարկենք ոչ թե index.html, այլ style.css, իսկ mime type-ը CSS ֆայլի ինչ է։ Եկեք ուսումնասիրենք այս կայքը նորից։ .css, հեսա text/css, հեսա։ Ուրեմն մենք դա էլ կդնենք այստեղ։ Բուպ։ Okay, այ հիմա մենք ունենք օրենք, որը կամ route, right? Ստեղ սխալ եմ գրել, կներեք, style style.css։ Ահա, այ հիմա մենք դե-, դրել ենք օրենք, որը կբռնի style.css խնդրանքին եւ կմատուցի այդ ֆայլը, style.css ֆայլին։ Եկեք հիմա տեսնենք, աշխատացնենք սա։ Ա Եվ ահա, խնդրեմ, ինքը կարմրեց եւ ինչպես տեսնում եք, style.css-ի պարագայում մենք ստացանք այս ինֆորմացիան որպես պատասխան։ Okay, այսինքն մենք հիմա ունենք server, որը կարող է մատուցի ֆայլեր, կարող է մատուցի text, կարող է մատուցի JSON, եւ իմիջիալոց նույնպես մենք նաեւ կարող ենք իհարկե մատուցենք JavaScript-ի ֆայլեր, լիքը տարբեր բաներ։ Բայց խնդիրը նրանում է, որ երբ որ մեր ֆայլի քանակը շատանա, ամեն անգամ ամեն ֆայլի համար մենք պետք է մի հատ ավելորդ route ավելացնենք, մի հատ ավելորդ օրենք, մի հատ ավելորդ if, որը այդքան է օպտիմալ չէ։ Առաջարկում եմ ավելի խելացի բան անենք։ Մենք կարող ենք ամենասկզբից, ուրեմն request-in URL-ը ուսումնասիրենք եւ ընդհանրապես ստուգենք, թե այդ անունով ֆայլ public-ի տակ գոյություն ունի, թե չէ։ Եթե գոյություն ունի, ամիջապես ուղարկենք այդ ֆայլը Հակառակ դեպքում նոր շարունակենք ուսումնասիրել մեր մնացած լոգիկան։ Ինչպես դա կարող ենք անենք։ Ուրեմն եկեք ստեղծենք մի հատ առանձին function, ասենք file middleware, middleware, um, որը կստանա ուրեմն request եւ response, եւ ինչ ենք անում ստեղ։ Ուրեմն նախ եւ առաջ մեզ պետք է absolute path, այսինքն ճանապարհը մեր file համակարգի դեպի տրված ֆայլին որը ոնց ենք անում, ազում ենք path.resolve, փոխանցում ենք public, և իրեն կպսնում ենք rec.url։ Ինչ է կատարվում ստեղ, ուրեմն rec.url-ը դա այդ խնդրանքն է, չէ, օրինակ slash style.css, չէ, այդ խնդրանքի հասցեն է։ Իրեն մենք կպցնենք public, որովհետև ուզում ենք public-ի մեջ ստուգենք այդ ֆայլի անունը, եւ որպեսի մենք ստանանք ընդհանուր absolute path-ը, այսպես ասած, մենք անում ենք path.resolve, -path որը կստանա path-ը դեպի հիմիկվա պապկան եւ այդ path-ը կկպցնի մեր տրված path-ին։ Հետևաբար մենք կստանանք absolute path։ Okay, սա ուրեմն մեզ կվերադառնի file path, չէ՞, այդ file-ի path-ը։ Հիմա մենք պետք է ստուգենք այդ file-ը գոյություն ունի, թե չէ, հենց որ մենք անենք fs.promises.access եւ կփոխանցենք file path։ Եթե ինքը ուրեմն գոյություն ունի, ապա այդ ժամանակ կկանչվի մեր then-ը։ Հակառակ դեպքում կկանչվի մեր catch-ը։ Ուրեմն եկեք ուրեմն then-ի տանք մի հատ ֆունկցիա եւ catch-ին տանք իհարկե մի հատ ֆունկցիա։ Okay, ուրեմն then-ի ժամանակ նշանակում է մենք մեր ֆայլը պետք է ուղարկենք, չէ՞, դենց որ կանենք fs.create read stream file path եւ դա pipe կանենք դեպի response։ Ստեղ ուրեմն մենք heading information դեռ պետք է գրենք, այդ հետո, իսկ ուրեմն եթե ֆայլը գոյություն չունի, այդ ժամանակ մենք պետք է ինչ-որ ուրիշ բան անենք։ Մենք պետք է շարունակենք մեր մնացած քայլերով, չէ՞։ Դենց որ եկեք ստեղ ընդունենք մի հատ next ֆունկցիա, որին մենք կանչենք այդ դեպքում։ Մենք նշանակումը հաջորդ, հա, այսինքն մենք բան չունենք անելու, թող շարունակվի ու անի հաջորդ քայլերը։ Ինչպես կարող ենք իրեն օգտագործենք ստեղից։ Ուրեմն կկանչենք middleware file middleware, փոխանցենք request, response եւ մի հատ ֆունկցիա, սա մեր next ֆունկցիան է, որի մեջ մենք կդնենք մեր մնացած լոգիկան, այս լոգիկան։ Այս ֆայլերի մասը այլևս մեզ պետք չեն, մի րոպե։ Okay, այս հենց մի բան։ Այսինքն ինչ է ստացվում։ Միտքը նրանում է, որ ուրեմն երբ որ մենք կանչենք file middleware, ինքը կուսունասի է request-ը, եթե այդ ֆայլը գոյություն ունի, այդ ֆայլը կուղարկի եւ վերջ։ Եթե գոյություն չունի, կկանչի next, որը կկանչի այս ֆունկցիային, եւ դա ուրեմն կշարունակի մեր ուրեմն ստանդարտ լոգիկան, չէ՞։ Հիմա մենք բաց ենք թողել ստեղ այս header ինֆորմացիան, չէ՞։ Հենց որ մի րոպե, այս սա է մեզ պետք ստեղ։ Ուրեմն մենք գիտենք, որ 200-ը okay է, որովհետև ամեն ինչ լավ է, ֆայլը գտանք, ուղարկեցինք, դա դա դա, բայց content type-ը խնդիր է։ Մենք ոնց իմանանք ինչ է content type-ը։ Ուրեմն ես առաջարկում եմ հետևյալը։ Եկեք ուսումնասիրենք ֆայլը ինչով է ավարտվում։ Ինքը ավարտվում է .html-ով, թե .css-ով, թե ինչով։ Եվ ըստ դրան որոշենք իր, այսպես ասած, mime type-ը, այսինքն այս տեքստը, որ մենք ստեղ կդնենք նենց որ եկեք սենց անենք նախ եւ առաջ եկեք կարդանք այս extension-ը այսինքն ֆայլի ինչով է ավարտվում դա անում ենք հետեւյալ ձևով անում ենք path.ext_name file path սա մեզ կվերադարձնի օրինակ.css հա կամ .html կամ .js, նայած ինչով է այդ ֆայլը ավարտվում, okay, դա դա կվերադասնի մեզ։ Եկեք դա վերագրենք ինչ որ const, ինչ որ constant-ին, օրինակ ext։ Okay, հիմա այս x-ից մենք ուզում ենք ստանանք ընդհանուր MIME type-ի անունը, չէ՞։ Նենց որ եկեք sense բան անենք։ Եկեք ստեղծենք ոնց որ քարտեզ, հա, որ այս անունը նշանակում է այս MIME type-ը։ Նենց որ եկեք MIME types object ստեղծենք։ Եվ ասենք, որ օրինակ եթե մենք տեսնենք .html, իր MIME type-ը թող լինի .html-ի մայմ type-ը ո՞րն էր։ Չեմ հիշում։ Հենց որ եկեք գնանք ստեղ եւ մանգանք ուրեմն .html, հեսը text/html, հեսա։ Հենց որ եկեք դա դնենք այստեղ, .css-ի mime type-ը հիշում եմ դա մի րոպե, դա նույնն էր ուղակի ստեղ .css էր, իսկ .js-ի mime type-ը այդ չեմ հիշում, մի րոպե, .js, text javascript հեսր, դա դնում ենք ստեղ, ահա, խնդրեմ։ Այսինքն ինչ է, ոյ, աբա։ Այսինքն ինչ ստացվեց, որ մենք ստեղ ստեղծեցինք մի հատ object, որը ունի ոնց որ որպես բանալի file extension-ը, այսպես ասած, այդ file-ը ինչով է ավարտվում, եւ որպես արժեք հենց այդ MIME type-ը, չէ՞։ Այդ ինչ է ստացվում, որ ստեղ մենք կարող ենք sense բան անենք։ Մենք ստեղ կարող ենք ասենք MIME types, որը այդ object-ի հղումն է, եւ իրենից ստանանք ext-ի արժեքը։ Իսկ եթե x-ը լինի օրինակ .css, օրինակ եթե sense բան լինի .css, չէ, ապա այդ ժամանակ ինքը կգա կվերցնի այս արժեքը եւ կվերագրի այստեղ։ Բուպ։ Պատկերացեք մոտավորապես ոնց աշխատում։ Ահա, այդքան բան։ Ա, Հիմա, բայց մենք մի հատ փոքր բան ենք բաց թողել, դա նաեւ որ ուրեմն եթե երբ որ մենք նոր ենք մտնում կայքի մեջ, խնդրանքը դեպի index.html չի գալիս որպես index.html, այլ որպես ուղակի slash։ Նենց որ եկեք sense բան անենք, ասենք եթե let url թող լինի rect.url, հետո ասենք եթե url-ը ուղակի slash է, ապա այդ ժամանակ եկեք փոխենք իր անունը դեպի slash index.html, որպեսի ինքը կարդա կոնկրետ այս ֆայլը, չէ՞։ Եվ ստեղից ուրեմն մենք օգտագործենք url-ը Okay, եկեք տեսնենք մեր լոգիկան աշխատում է, թե չէ։ Գալիս ենք ստեղ, refresh ենք անում, հլոն աշխատում է, իսկ եթե ուղակի գնանք կայք, խնդրեն, տեսնում ենք Armenia Rocks եւ բոլոր մեր ֆայլերը եւ index.html-ը եւ style.css-ը load են արվում եւ նկարվում են էկրանի վրա։ Ամեն ինչ լավ է։ Իսկ եթե մենք ստեղ մտնենք ու ավելացնենք մի հատ նոր ֆայլ, օրինակ code.js եւ անենք console.log, yay, եւ իրեն օրինակ ավելացնենք ուրեմն մեր HTML-ի մեջից դեպի հող որպես հղում։ Հիմա եթե սա refresh տանք, ինչպես տեսնում եք, ինքը նաև մատուցեց code.js-ը։ Հիմա console-ի մեջ մենք տեսնում ենք yay, տեսնում եք։ Այսինքն ես ավելացեցի մի հատ նոր ֆայլ, բայց ոչ մի route, ոչ մի if, ոչ մի բան չավելացեցի, ամեն ինչը ուղակի աշխատեց շատ լավ։ Հիմա իրականում իհարկե ֆայլի type-երը եւ MIME type-երը բավականին շատ կարող են լինեն, եւ այս լոգիկան, ինչպես տեսնում եք, հանի գնում բավականին խոճուճ է դառնում։ Դրա համար ապագայում մենք տեսնենք ինչպես կարող ենք օգտագործենք եղած մոդյուլներ, այսպես ասած ուրիշ framework-ներ, օրինակ Express framework-ը, որը այս շատ կոդը իր մեջ արդեն ունի ու մեզ պետք չի 0-ից այդ ամեն ինչը գրել հենց ու այդ ամենի մասին մենք խոսենք ապագայում։ Հույսով եմ այսքանը པարզ է, շնորհավոր, մենք հիմա ստեղծել ենք server, որը նաև մատուցում է ֆայլեր, JSON, սովորական տեքստ եւ այլն։ Ագին առաջ են գնացել։ Հույսով եմ այսքանը པարզ է, մենք շուտով կհանդիպենք։ Առաջ